Jina langu naitwa Yusufu Ali Musa na kamtoni Mtoni Kidatu, shehia ya Mtoni Chemchemu. Ni mwenyekiti wa wilaya ya Magharibi A wa chama cha kafu Civic United Front, chama mama, na sikuanza leo kuwa mwanachama wa kafu Nilikuwa mwanachama wa kafu tokea 92 nimepitia nyadhifa mbalimbali katika chama hicho tulipoamua kushusha tanga na kupandisha tanga, mimi kwanza hii nilipata tafsiri nyingine. Nilisema kama sio pandisha, shusha tanga, pandisha tanga, sisi tulikosea. Kwa hiyo nilikuwemo katika ule mkumbo, lakini nikaona si sahihi. Kwa hiyo nilibaki ACT na wenzangu, lakini baadaye nikaamua nirudi nyumbani, kwa sababu hichi chama kimeanzishwa kwanza kwa jina la Mwenyezi Mungu, halafu kwa malengo hasa ya Wazanzibari. Ingawa ni chama cha kitaifa, lakini Wazanzibari tuna malengo yetu, nikaona nirudi. Isitoshe, mzazi wangu wa kike, yaani mamangu, walikuwa ni waanzilishi kwa chama hichi walikuwa wanatengeneza vyungu vinauzwa kuimarisha chama, wanatengeneza mikeka, wanatengeneza yani mikoba kuimarisha chama cha kafu. Sasa mimi nikaona kuenda ACT si sahihi kwa upande wangu na si kwa upande wangu tu, kwa Wazanzibari wote, kwa sababu tuna malengo na malengo hatuwezi kuyapata ACT kwa sababu kwanza ni chama ambacho kuwa hata mwelekeo wake ni tofauti na kafu Kwa hiyo nilichokiona mimi ni kurudi, na si kurudi kwa sababu nimerudi tu, hapana. Na washauri Wazanzibari wote wenye malengo kama yangu warudi kafu tuendeleze chama chetu, tuendeleze sera ya chama chetu, tuende ili tufikie malengo yetu. Si sahihi wanayoyasema wenzetu hasa sasa hivi kumejitokeza wimbi lile la kuchupachupa, mara yuko kafu, mara yuko ACT. Mi nasema hii ni njaa, huku ni kujidhalilisha. Kwa hiyo mwenye malengo, mwenye mtazamo wa Kizanzibari, mimi nawashauri watoke ACT, wato, watoke kwenye vyama vyote vilivyopo Zanzibar, warudi kafu, tushirikiane na viongozi wetu, hususan injinia Mheshimiwa Hamad Masudi Hamadi kwa sababu ana malengo ya kuyajenga ya kuijenga Zanzibar. Sasa tusiumbishwe, ninachowashauri Wazanzibari eh, wenye vyama, wasiokuwa na vyama, wanawake na wanaume, tuji, turudi kafu tuimarishe chama chetu kwa kuisaidia nchi yetu. Hapa tulipofika sasa si pahala pa kugawana gawana. Unakimbilia ACT. Nini malengo ya ACT? Malengo yetu nguvu zetu za wazazi wetu waliokushatangulia mbele ya haki wote, hakuna hata mmoja aliyekuwa alipata shida ya bila kupitia kafu. Kama nilivyokuambia mwandishi, kama mamangu mimi mzazi, nime nakumbuka tisini na mbili hiyo, ana umri si chini ya miaka sitini sabini, lakini alikuwa kwenye kafu kulikuwa na jumuiya zile za, wana, za kina mama walikuwa wanatengeneza vyungu, wanasuka mikeka, wanatengeneza mikoba na kadhalika na kadhalika, kuimarisha kafu. Leo kaja mtu tu, wamekuja watu tu wajanja wajanja hapa, wanasema wao sijui ni kutoka, kutoka ACT kwenda kafu ni kuisaliti, ni kuwasaliti Wazanzibari aka tokea lini? Iweje? ACT ilitukua wapi? Lini malengo ya ACT? Chama ambacho hata kujulikana hakijulikana. na pia naona mimi ni chama cha mwisho kusajiliwa hicho kina wamekuja hapa wametengeneza ujanja ujanja kuhari, kuharibia malengo ya Zanzibari, ni kuharibu malengo ya Zanzibari, kwamba Wazanzibari wasifike kwenye malengo yao. Wazanzibari sote, chama chetu ni kafu na si Zanzibar tu, Tanzania nzima. Hichi ni chama cha pili na ndio chama cha pili hichi kilichokuwa chama kikuu cha upinzani Tanzania ni kafu sio Chadema, sio NCCR, sio Tadea wala sio ACT. Hiyo ACT ilikuwa haijazaliwa, lakini kwa bahati mbaya sana, kwa kuvurugwa Wazanzibari, tukapelekwa kwa hala tulikokuwa hatutarajii kupelekwa, na sasa kuna watu wajanja wajanja waliochanganyikiwa walioharibikiwa wanakwambia ACT ndio chama chetu. ACT ndio chama chetu, kasema nani? Nani kasema? Hii ni, ni kuwakufuru Wazanzibari, yani ni, kuwa, yani ni kuwadhalilisha. kafu ndio walioma, yani damu ya Wazanzibari ilimwagika kwa sababu ya kafu sio ACT. Kwa hiyo mimi nawasihi Wazanzibari, nawasihi sana, nataka tukumbuke historia, tutazame nyuma. Kwa hiyo mimi nimeamua kurudi kutoka ICT kuja CUF kwa sababu pale ilikuwa ni jukwaa tu. Ni sawa na kwamba mvua uko barabarani ikanyesha mvua ukakimbilia sehemu kwenda kujificha. Sasa sisi tulikwenda kule kujificha mvua, mvua imepita. Sasa tunaondoka tunaelekea kwenye safari yetu. Safari yetu ni katibu mkuu Hamad Masudi Hamadi. Inshallah safari yetu ipo na tutafika salama. Asante.